Siamo con Suor Gianfranca Petruzzella, la preside dell'Istituto Superiore Salesiane Sacre Cuori di Barletta. E madre, abbiamo visto che qui all'Oppiano Lab ci sono molti studenti della sua scuola. Come mai una scelta così di portare i ragazzi eh, in un laboratorio? E io mi aspetto un'esperienza per cui ti ho portati, cioè un'esperienza a 360 gradi sia come scuola, eh, sia come cultura, sia come vita. Eh, perché qui lo Piano Lab eh, c'è un'esperienza di vita eh, che, che si concretizza nel momento lavorativo e quindi secondo lei c'è una necessità reale di connettere maggiormente i ragazzi che studiano con il mondo del lavoro? Certamente, altrimenti eh, resterebbe tutto teorico perché nel concreto eh, dovranno poter realizzare e mettere in atto ciò che hanno appreso in teoria che è necessario e portare alla teoria in corso inoltre chiederle cosa si attende in futuro da Loppiano Lab. Eh, da Loppiano Lab mi aspetterei, mi aspetto, desidererei che molti giovani facessero questa esperienza eh, non soltanto i miei, quindi i miei stessi giovani dovrebbero essere trascinatori con quello che hanno appreso e che anche altri avessero l'opportunità di fare questa Grazie.